Astăzi vreau să-ți improvizez despre a vrăji. De dimineață am fost la o grădiniță unde am început să inventez o poveste cu două animăluțe de plastic în, în fața copiilor. De fapt era un broscoi și o prințesă mică de jucărie. Și am început să inventez că broscoiul a fost un prinț și că o vrăjitoare rea l-a transformat în prinț și toți copiii erau erau foarte vrăjiți și o fetiță asculta extrem de, de, de, de de de vrăjită și la un moment dat am început să spun că prințul, uh, înainte de a fi broscoi, a avut un palat uh, care plutea și era terminată de plăcere. Și prințul zbura și zic, tu crezi, nu? Și ea zice, da, da, cum să nu? <laughs> Și cred că ne-am pierdut cumva capacitatea asta de a crede mai repede ceva Uh, probabil că există prejudecata că a fi credul înseamnă a fi puțin luat de prost sau ceva. Mie mi se pare că uh, e foarte frumos să trăim vrăjiți de tot ce este în jurul nostru. Pentru tine ce înseamnă a vrăji? Ciao!